보슈 안녕하세요 파리미션 세랑쌤입니다 오늘은 우리 프랑스 친구를 데리고 아이돌 스타일링 해보려고 해요 그래서 소개 한 번만 간단히 부탁하고 아이돌 스타일 해보도록 하겠습니다 Coucou, moi c'est Sarah, j'ai 17 ans et ben, j'ai hâte, voilà. 오늘은 그 블랙핑크의 제니 스타일을 해보도록 하겠습니다. 제니 스타일 중에 이렇게 위에 머리 이렇게 묶는 반묶음이죠. 반묶음 하고 밑에는 웨이브 이렇게 해가지고 하는 거를 해보려고 해요. 그래서 언니 봐? 네. <laughs> 이렇게 우리 사라 친구가 머리가 좀 컬이 있어서 이제 조금 이렇게 리스하게 하고 이 윗부분 조금 볼륨을 준 다음에 이제 도대기로 드라이를 할 거예요. 그래서 집에 이제 이런 브러쉬가 있으면 이거 가지고 어 제일 좋은 거는 드라이기로 하는 게 좋아요. 왜냐면 도대기로 하다 보면 머리가 많이 상할 수 있어요. 있으니까 드라이기로 해주시기로 추천드립니다. 오 어, 미안 미안 이게 앞에 어디를 아베 왜되데 가고 있고 빼세일 카페 수 rattaché. C'est volume, c'est joli. Toujours euh, ici, euh, quelqu'un qui l'arrête. Oui. Naturellement, on fait de... à l'arrêt, c'est mieux pour D'accord. Là, on va mettre un petit peu de crapé. Quelqu'un qui a les cheveux très lisses, euh, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est ça Il faut mettre des sprays d'abord. Oui. Après, vous mettez crêpé, c'est plus volume, mais plus ah, longtemps. Alors, attachez bien d'abord ici, beaucoup volume, et ici, fait comme ça naturellement, pas trop. D'abord attaché, après, fait la prochaine. D'accord. Hmm. Si vous avez élastique, départ, ah, oui. D'accord. Et avec des, des, mains comme ça, on, on tire un peu. Voilà. Mais ici, on fait poser et comme ça. D'accord. En intérieur. Euh, oui, euh, comme vous voulez. D'accord. <laughs> Et attaché, faites plus volume, faites encore euh, crêter. D'abord, faites des ça d'abord bien lisse, comme ça. au fixé. Très bon <laughs> Et là, je pense, on fait pas trop de mèches. D'accord. En Corée, euh, comme la photo, l'idol, on fait beaucoup comme ça. Ah, Juste un petit peu la mèche, comme ça. <laughs> Je... vais raser ses cheveux, je vais les mettre dans une boîte pour se souvenir. <laughs> Et va ben, repartir chaud. Là, vous mettez de la mèche ou de l'huile ou quelque chose, ou du jet ensemble. C'est trop joli. C'est joli Ouais. Hmm. Si tu veux couper, la frange, je dis bien. Oui, oui, oui, vous inquiétez pas. Oui. C'est très beau. Quand ce sera mieux, vous faites des rouleaux. Il y a des rouleaux de chou dit il y a de nombreux jours. Mais comme la mise en place, oui. il faut faire la bien était là. Ce sera mieux pour elle. Oui. Mais j'ai fait euh, trois fois du <laughs> bouclé. On a dit les bouclés trois fois. Mais là, ah, <laughs> c'est déjà. c'est déjà. Ça, c'est voilà. <laughs> Mais c'est naturel, c'est joli. Oui. Si les cheveux très, un peu plus épais, c'est bien fait de la euh, boucler. Alors on met on fait comme ça. Si vous voulez faire de la photo ou on est en vacances, vous faites euh, comme ça avec des bandes. Ah oui. C'est trop féminin. Moi j'aime, c'est beau. <laughs> Merci beaucoup. Et on fait un petit peu euh, petit coiffeur, de, comme un style idol. C'est la mèche comme ça et attachée de moitié. Moi j'aime beaucoup. c'est en cours, c'est pas facilement les chevaux. Oui. Pas mal, je dis. Alors la prochaine fois, on va faire de l'autre coiffeur c'est quoi vous Oui. merci beaucoup pour euh, visiter. Merci. on va dire euh, Agnon, c'est fini. Agnon. Agnon.